有条鸡虫写信嚟问阿爷，话依家好冷冻，又唔敢入剧毒的大陆鸡，冇晒人生乐趣。屌那声，阿爷教你放两千五咸笼，拉太行买张机票，死翻落曼谷，大把鸡任你叫咯。先去冲凉街。ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ New Patchbury Road 揾翻个超级明星，好似同倩女咁作，又或者方艳芬、秦小玲、呢？停肉蛋，洗干净，碌光棍，富薄杀架生，然后可以去扫叻大酒楼夜总会。Sura Patakan Sura Restaurant 日残废餐，果树个地步系披耶太远，披 y 太 t h Fire พระนามลกมาเราถนน พระรามที่หก Rama 6 Road ตายยี่สิบเก้าแสซอยยี่สิบเก้า Swat 29門牌三十五至二十八號，佢由晏晝五點開到凌晨十二點。